WhatsApp va nous tuer. Il y a les gens qui sont champions pour mettre les anniversaires en statut. tu truc comme ça là. Dans c'est une reine Même si dans un an, une reine est morte, on s'en fout. C'est quoi On est beaucoup peuple. Encore les champions pour dire que bon début de semaine, bon week-end, bon mois de septembre. C'est quoi Vous avez les calendriers. Ceux qui aiment montrer en statut qui sont beaux. Mon ami, ta beauté est géographique. C'est situé quelque part là-bas. Les champions des screenshots. Tu causes avec quelqu'un. Après tu screenshot, tu mets en statut. Que oh, Mathurin va me tuer. Même si Mathurin te ressuscite, mon enfant. Mona non, on était là si c'est Tu me fais les rembrasser quoi Donc tu causes avec eux, on t'envoie seulement les stickers. Ça, ce sont les marabouts, les désordonnés, les vrais désordonnés. Tu es là, tu es comme une porte qu'on n'a pas bien fermée. Tes dents sont comme un désordre collectif. Dans ta tête, c'est idéal. Le noir total. Quand tu vas mourir, on va coller sur le sticker sur ton cercueil. Attends. Mathieu, cela c'est la fin des temps. La photo de profil c'est d'abord le pot de fleurs. Posté une fois par an. Et quand poste sur le programme des obsèques, quand tu les écris, ça n'affiche même pas deux crêpes bleues, ça affiche deux crêpes transparents. Transparentes <laughs> Yo, ça c'est quoi ça Soit le problème, mon ami, dis-moi que tu sais. Hein? Quand tu vois, quand les, on dit que les précipités, on dit que les, les on dit que les précipités, que da, oh mais, laisse-moi. Je suis en train de négocier le prix de la tomate. Toi, tu viens encore avec tes noix.